Hallo liebe Abonnenten, heute lese ich vor 10 Verben. Ich nenne den Verb in Infinitiv, danach ich konjugiere für dritte Person in Präsens, Präteritum und Perfekt. Und anschließend nenne ich Übersetzung auf Russisch und Armenisch. Jetzt fange ich an. Entdecken. Er entdeckte. Er hat entdeckt. Обнаруживать. Обнаружить. Հայտնաբերել նկատել։ Angeben. Er gab an. Er hat angegeben. Указывать. Մատնանշել, ցույց տալ։ Abschließen. Ich schließe ab. Er schließt ab. Er schloss ab. Er hat abgeschlossen. Замкнуть. Закончить, завершить. Փակել, կողպել, կնքել, պայմանագիր, վերջանալ, ավարտել։ Erhalten. Er erhält. Er erhielt. Er hat erhalten. Сохранить, содержать, получать. Ստանալ, պահել, նյութապես պահպանել։ Kümmern. Er kümmert. Er kümmerte. Er hat gekümmert. Заботиться, озаботиться. Հոգ տանել, հոգալ։ Besprechen. Er bespricht. Er besprach. Er hat besprochen. Обсуждать, обсудить, поговорить. Քննարկել, խորհրդակցել։ Durch lesen. Er liest durch. Er las durch. Er hat durchgelesen. Прочесть. Прочитать. Մինչև վերջ կարդալ։ Warnen. Er warnt. Er warnte. Er hat gewarnt. Предупреждать. Զգուշացնել, նախազգուշացնել։ Ausschließen. Er schließt aus. Er schloss aus. Er hat ausgeschlossen. Исключать, исключить. Բացառել, թույլ չտալ։ Ablesen. Er liest ab. Er las ab. Er hat abgelesen. Угадывать желание по глазам или лицам. Դեմքից կամ աչքերից կարդալ, գուշակել միտքը։